يا ذات المجد والعزة في ماضي العهد سوريا يا ذات المجد والعزة في باطل عهدك إن كنت لنا أما وأبا إلى ماء قد عذبا إن كنت لنا أما وأبا من يشرب معك لا يأتى موتا للكل الرمد وتلقي المجد من الرمز بأولي عزم وأولي بأس شهدوا أبدا معنا اليأس ورأوا بالموت هنا النفس سننادي بموت العبد إن قلت لنا أن نمشي